एक अच्छा टैक्स सेवर फंड वह है जो ना सिर्फ हमारा टैक्स बचाए बल्कि हमें दे बाजार से बेहतर रिटर्न और वो भी लगातार लेकिन एक अच्छे टैक्स सेवर फंड के चयन में कई कन्फ्यूजन हैं और आप भी ई e के A U M standard deviation trailing ratio annual return trailing return alpha beta जैसे पैरामीटर के मकर जाल में ज़रूर कन्फ्यूज हुए होंगे किसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब ए ज़्यादा है तो कोई अधिक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है किसी का अल्फा ज़्यादा है तो किसी का बेटा कोई फंड बहुत रिस्की है तो कोई ज़्यादा ही कंजर्वेटिव अतः म्यूचुअल फंड्स के इस चक्रव्यूह से आपको निकालने के लिए इन रिसर्च के बाद हम लाए हैं आपके लिए top E L funds with full details उन सारी जानकारियों के साथ जो एस या लमसम इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए आज म्यूचुअल फंड मार्केट में मानो ईएलएसएस e की बाढ़ आई हुई है हर छोटा बड़ा फंड हाउस कई कई ईएलएसएस फंड्स ऑफर कर रहे हैं कुल 35 फंड तो हमने ही रिसर्च किए हैं और आपके लिए लाए हैं तीन टॉप ईएलएसएस e फंड्स इससे पहले कि आप इस वीडियो की भावनाओं में खो जाएं नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी भरोसे के साथ और हाँ फ्रेंड इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि हमारी तीनों टॉप पिक्स में कौन है नंबर वन और कौन है नंबर टू मैं हूं आपका होस्ट तारक और आप देख रहे हैं value invest India safety first returns always ELSS यानी equity link saving scheme mutual funds की वह कैटेगरी है जो टैक्स तो बचाती ही है साथ ही देती है ज़बरदस्त रिटर्न ईएलएसएस e दो तरह के होते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्लोज एंडेड वह फंड्स हैं जो सिर्फ न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के समय खुले रहते हैं और बाद में ना तो हम इसमें किसी तरह का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ना ही एसआईपी कर सकते हैं वहीं ओपन एंडेड अपने नैब यानी नेट एसेट वैल्यू पर कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है जी हाँ दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ ओपन एंडेड ई फंड्स की एक सही ई e फंड का चुनाव ना सिर्फ हमें टैक्स सेविंग में मदद करता है बल्कि हमारे धन को हर तीसरे वर्ष दोगुना कर सकता है यहाँ ई e फंड्स में निवेश करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस इसमें तीन वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है अर्थात तीन सालों तक हम अपने निवेश को नहीं निकाल सकते हैं हमारे टॉपिक्स में सबसे पहला नाम है Parag Parikh tax saver fund यह ईएलएसएस e मार्केट का सबसे नया बट सिग्निफिकेंट प्लेयर है 18 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ यह फंड भारत के दिग्गज इन्वेस्टर दिवंगत पराग पारिक जी के इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी पर आधारित है तथा सिर्फ तीन महीने में ही इसने नौ प्रतिशत तक के शानदार रिटर्न देकर यह दिखा दिया है कि यह अपने नाम के अनुसार इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू जनरेट करने में सक्षम है यह फंड उन निवेशकों के लिए है जो एस आई कर चैन से सोना चाहते हैं तथा पंद्रह बीस सालों के लिए अपने पैसे को भूल जाना चाहते हैं उन सुरक्षित हाथों में देकर जो कि आपके पैसे को अपने पैसे की तरह संभाल कर सजो कर रखते हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी है प्राण जाए पर इन्वेस्टर्स का धन न जाए इस फंड में मार्केट रिस्क बाकी फंड्स की अपेक्षा काफ़ी कम है इस फंड के फंड मैनेजर हैं राज मेहता राजीव ठक्कर तथा रौनक ओंकार ये सभी मार्केट में 20 वर्ष या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं तथा दूसरे फंड के माध्यम से लगातार आउट ऑफ द बॉक्स सोच की बदौलत बढ़िया रिटर्न जनरेट करने में सक्षम रहे हैं अगर हम इस फंड्स की टॉप होल्डिंग्स कंपनियों पर नज़र डालें तो हम कह सकते हैं कि यह एक परफेक्ट ब्लेंड है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप्स का साथ ही हाईएस्ट होल्डिंग उन लार्ज कैप कंपनियों में है जो कि अंडर वैल्यूड हैं तथा मार्केट को आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार खड़े हैं अतः हमारी रिसर्च टीम का मानना है कि यह फंड हर तीसरे वर्ष आपके धन को दोगुना कर सकता है पूरे सुरक्षा के साथ हमारे ई एल एस टॉपिक की अगली पसंद वह फंड है जो कि अपने कंसिस्टेंट रिटर्न के कारण देश का पहला पसंद बना हुआ है और हाईएस्ट एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ वह देश का सबसे बड़ा ई एल फंड भी है और इसके सबसे बड़े फंड होने के पीछे जिनका सबसे बड़ा योगदान है वह है इसके फंड मैनेजर जिनेश गोपानी और फंड का नाम है Axis long term equity fund जो कि लॉन्च हुई थी एक जनवरी 2013 को अपने 15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ जिनेश गोपानी ने इस फंड को देश का सबसे बड़ा और well known tax saving fund बनाया है अपने बढ़िया रिटर्न्स और फिलोसफिकल अप्रोच के कारण पिछले तीन वर्षों से वे भारत के टॉप टेन फंड मैनेजर की लिस्ट में बने हुए हैं कैपिटल प्रोटेक्शन इनके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का मूल मंत्र है जो उनके टॉप होल्डिंग्स कंपनियों को देखकर भी समझा जा सकता है यह फंड हमारे देश के निवेशकों की पहली पसंद है जो कि इसके एम से जाना जा सकता है इन कारणों की बदौलत हमारे रिसर्च टीम का मानना है कि यह फंड आपको बेहतरीन रिटर्न दिला सकती है पूरे सुरक्षा के साथ आइए फ्रेंड्स सब बात करते हैं उस ई e फंड के बारे में जो ना सिर्फ हमारे रिसर्च टीम की पसंद है बल्कि कृषि रैंकिंग में भी ई e कैटेगरी का बादशाह बना हुआ है यानी नंबर वन फंड है और इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर नीलेश सुराना और फंड का नाम है Mirae asset tax saver fund जो लॉन्च हुआ था 28 दिसंबर 2015 को जिसे ईएलएसएस e मार्केट का उभरता हुआ सूरज भी कह सकते हैं जो अपने फंड हाउस के risk, little risk maximum gain philosophy पर पूरी तरह खरा उतरता है अपने बेंचमार्क तथा पियर्स दोनों को पछाड़ने में कामयाब रहा है चाहे वह स्टैंडर्ड डेविएशन हो आर स्क्वायर हो alpha beta Sharpe ratio Sortino ratio trailing ratio किसी भी पैरामीटर पर रखकर अगर इस फंड को हम देखें तो यह मार्केट का लीडर बना हुआ है मिस्टर नीलेश शाह जो 24 वर्षों का अनुभव रखते हैं मार्केट का और साल दर साल इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स की लिस्ट में टॉप फाइव में बने हुए हैं इस फंड का एक और खास बात है इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र शून्य दशमलव दो तीन प्रतिशत है अगर हम इस फंड के टॉप होल्डिंग कंपनियों की लिस्ट देखें तो हमें पता चलता है कि यह सदैव मार्केट लीडर के साथ रहना पसंद करते हैं जिससे ना सिर्फ इन्वेस्टर्स का जोखिम कम होता है बल्कि रिटर्न भी शानदार मिलता है इन कारणों की बदौलत हमारे रिसर्च टीम का मानना है कि यह फंड आपको बेहतरीन रिटर्न दिला सकती है पूरे सुरक्षा के साथ तो फ्रेंड E L S fund category में ये है हमारे टॉप थ्री पिक्स इनके अलावा दो और E L S S fund हमारे शॉर्ट लिस्ट का हिस्सा बने लेकिन अपने रिस्क तथा रिटर्न रेशियो के अनियमितता के कारण पिछड़ गए लेकिन रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए वे एक अच्छा निवेश का मौका हो सकते हैं इसलिए हम उनका नाम दे रहे हैं उनका नाम है J M tax saver fund और D S P tax saver fund अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे बना सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सके लगातार सटीक जानकारी तब तक के लिए tata bye bye stay connected and जय हिंद